Dans ce cours, on va étudier le système carotidien. Pour cela, on adoptera le plan suivant. On va démarrer notre cours par l'introduction, puis on va étudier le système jugulaire, premièrement la veine jugulaire interne, la veine jugulaire externe, puis la veine jugulaire antérieure et postérieure. On va étudier les applications cliniques, oui, les voies d'abord chirurgicales et à la fin une petite conclusion. Pour introduire, le système jugulaire joue un rôle très important. Elle assure le drainage veineux de la majeure partie de la face, du cou et du cerveau. Pour le système jugulaire, le système jugulaire interne il recueille le sang provenant du cerveau et d'une partie de la face et de la zone antérieure du cou. Pour le système jugulaire externe, il draine la paroi. Donc le système externe, il draine les parois du crâne, les parties profondes de la face et les régions latérales et postérieures du cou. La veine jugulaire interne, il draine l'encéphale et le crâne. Il sort du foramen jugulaire au niveau de la base du crâne. Il passe entre la mastoïde et l'angle mandibulaire. Il se termine au niveau de la base du cou, au niveau du tronc veineux brachiocéphalique. Pour les rapports, les rapports de la partie supérieure, il répond médialement en air vague, au air hypoglosse. Cette partie se situe à la partie postérieure du mia acoustique. Pour les rapports au niveau du cou, la veine jugulaire interne gauche répond plus à la crosse du conduit thoracique. Médialement, elle répond à la carotide commune et à la carotide interne, puis au nerf vague. Latéralement, elle est croisée par le ducastrique. Au-dessus du ducastrique, on a la parotide et en dessous du muscle homo on a les ganglions jugulaires. Pour les affluents de la veine jugulaire interne, ils drainent la langue et la région submandibulaire. Il reçoit la veine faciale qui naît au niveau de l'angle interne de l'œil. Il longe le muscle masséter et l'angle mandibulaire. Il se termine au niveau du tronc thyro facial Il reçoit aussi les veines pharyngiennes et dernièrement les veines thyroïdiennes supérieures et moyennes. Pour la veine jugulaire externe, elle est visible sous la peau cervicale. Il draine la parotide, le scalp, la région maxillaire et le cou. Son trajet est superficiel à la face externe du muscle sternoclédomastoïdien. Il se termine au niveau du bas du cou en se jetant au niveau du tronc brachiocéphalique pour ses affluents, elle reçoit la veine temporale superficielle, la veine occipitale et puis la veine auriculaire postérieure, la veine transverse du cou, puis la veine suprascapulaire. En ce qui concerne la veine jugulaire antérieure, elle est visible sous la peau cervicale. Il draine la parotide, le scalp, l'os maxillaire et la région cervicale. Elle est superficielle à la face antéro-externe du muscle sternocleidomastoïdien. Elle se termine au niveau de la base du cou, dans la veine subclavière. Elle reçoit les veines submontonnières. Deuxièmement, on a la veine jugulaire postérieure. C'est une veine profonde. Il draine le scalp postérieur et il naît du plexus suboccipital. Il se termine au niveau du confluent veineux jugulo-subclavier. Une autre clinique, la turgescence jugulaire, est un signe clinique qui se traduit par un gonflement visible à l'inspection de la veine jugulaire externe au niveau du cou. La turgescence jugulaire peut être présente en cas d'insuffisance cardiaque droite, d'une péricardite constrictive ou bien d'un épanchement péricardique avant. Pour les applications cliniques, ici on a un cathétérisme de la veine jugulaire interne. Les personnes gravement malades ont parfois besoin d'un cathéter central pour faciliter le diagnostic et la mise en place de traitement. Le cathéter peut être placé dans une veine de, de gros calibre, notamment la veine jugulaire interne ou bien la veine sous-clavière. Cette intervention comporte des risques tels que la ponction d'une artère, c'est-à-dire la ponction d'une artère au lieu de la veine, ce qui peut induire la formation d'un hématome pouvant s'infecter ou entraîner une compression de l'artère carotide. En guise de conclusion, le système jugulaire est le système qui assure le drainage veineux de la majeure partie de la face du cou et du cerveau. Il est constitué des veines jugulaires internes, externes et les veines jugulaires antérieures et postérieures. La veine jugulaire interne reçoit plusieurs affluents de la région faciale. Ce système entre en rapport avec plusieurs organes et vaisseaux de la région carotidienne.